Basi baby, basi baby, mpenzi, leo ndio sikukuu ya nao Nimekupa zawadi hiyo, ni ndogo kidogo dogo cha kwetu. Usilie sana, mimi nakubembeleza mke wangu, kwa kuwa nimekupenda sana. Ni kutokea katika fukwe za bahari ya Hindi jijini Dar es Salaam, wanapaita beach, upepo unapovuma. Na siku ya leo tunabahatika kukuletea exclusive interview kwa mara ya pili kutoka kwa watu wawili wanaopendana, ikiwa ni mwezi wa pili tarehe ya kumi na nne, siku inaitwa Valentine Day. Ya kwanza tuliiona na hii ya pili tunakuja kujua mengi zaidi katika siku hii muhimu na maalum kwa ajili yao wanasherehekea Valentine yao kitofauti kabisa, na utofauti wenyewe tunakwenda kuujua umekaaje utofauti huo, lakini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 Bila shaka kwa watazamaji wetu watakuwa walitamani, ni hisia zangu tu, kutaka kujua au kuelewa au kuona kile ambacho kimefanyika kwa sikukuu hii ya wapenda nao, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumebahatika pia kuwapata kutokea katika eneo hili la fukwe za bahari, upepo unapovuma, naona mambo ni mazuri kabisa kabisa. Mr. Alphonse tunakwenda kusikia kutoka kwake, tusubiri kwanza amalize kuendelea kulishwa naona ma, ma, mapenzi moto moto <laughs> kweli kabisa. Kwa Mr. Alphonse, wakati ukiwa unaendelea hapo ku, kupata vitu vilaini laini na vitamu, tuweze kujua, tukumbushe kwanza majina kamili, tuanzie hapo. E, mimi naitwa Alphonse Fidelisi. Ndiyo, ndiyo Mr. Alphonse pamoja na Bizaina, tuweze kujua siku yenu ya leo ilianzaje? Siku yetu ya leo sisi tumeamka salama asubuhi. Siku yetu nimeamua kumchukua mke wangu kuja naye baharini huku kuja kufurahi sikukuu ya nao na nilivyokuja huku nikaamua kuchukua chipsi na firigisi na shingo ili nile ni furahi na mpenzi wangu kwa sikukuu hii ya leo ya nao Hongera sana Zaina Mrs. Alphonse, umeyasikia hayo? Kweli nimeyasikia kabisa na furaha kabisa kweli mpenzi wangu kunitoa uti, maana tangu asubuhi tuko huku nasherekea sikukuu yetu ya nao Nashukuru sana, mpenda sana mpenzi wangu. Kumbe ni tangu asubuhi? Tangu asubuhi tuko huko, hata kazi yenyewe tumeshindwa kuenda kwa sababu tumesikia sikukuu ya nao. Nikamwambia mpenzi wangu, kama ni sikukuu ya nao, naomba leo tutoke out. Ndio tukaja huku kuanzia asubuhi mpaka kwa muda huu mlipotukuta huko na wewe umevaa nguo ambayo ina maua mekundu mekundu, na rangi hiyo huwa inaashiria hivyo, au umevaa tu? Nimevaa nimevaa kwa sababu ya sikukuu yenyewe nilo nilo iliyotukuta leo, ndo kaamua kuvaa t-shirt nyekundu ili kumzisha mpenzi wangu afurahi, na kaamua kunitoa out kununulia chipsi na nini filigisi na jisoda. Kweli na furaha sana leo, naamua kabisa ili ajue kuwa nampenda mpenzi wangu kabisa, naamua kumisha vitu hivi aone kuwa nampenda, sitamwacha, niko naye milele. Asante kwa hayo. Watazamaji wetu pia walisikia, waliona pia kwa mara ya kwanza exclusive interview yenu, na leo nina taarifa njema juu yenu. Kuna moja kati ya mfuatiliaji wa Tiki TV ambaye alitupigia simu na akasema kwamba katika zoezi la kuelekea katika taratibu za ndoa yeye mwenyewe atajitolea shela kwa ajili ya harusi. Hiyo ni taarifa ambayo nawapa wote kwa pamoja. Sawa, tunashukuru <clears throat> kama itakuwa hivyo na sisi kuanzia leo sikukuu ya nao kwa sababu mimi nimempenda huyu na yeye amenipenda mke wangu. Tunamshukuru huyo atakayetoa shera, tutawahi kufunga harusi mapema. Kumbe Shela ilikuwa inafanya harusi ichelewe itakuwa eh? Mm. Shela ilikuwa inafanya harusi ichelewe kwa sababu matatizo tuliyoyapata kwa mwaka huu tulikuwa tunahangaika hangaika sana eh, jinsi ya kupata shera ya kufungia harusi, ila tulikuwa tunapenda sana kufunga harusi. Sawa sawa, hiyo imesikika ya kwanza, lakini la pili tunakuja katika huu tofauti wa aina ya chakula ambacho umekitaja. Unazungumzia swala la chipsi, umesema firigisi na nini? Firigisi pamoja na shingo. Kwa nini umechagua aina hiyo ya chakula kumtoa auti mkeo mtarajiwa? maliza kwanza kumeza mm. <laughs> wakati huo turudi kwako. Unajisikiaje kula firigisi shingo pamoja na chips? Najisikia raha kabisa hapa nilipo nikiwa na mpenzi wangu kama hivi, tukilishana mm. tukiwa tunafurahi maneno yake, maneno yake. Mm. Ila kula msemo la seba, yani, yani, yani sijui nisemeje ili mwenyewe asikie. Yani najisikia raha kabisa kuwa naye, yani sitomwacha daima. Tunarudi kwako Mr. Alphonse hapo kwenye, fi, kwenye firigisi pamoja na shingo na chips vile vile. Ni imekuwaje katika hilo? E, mimi naona kwa siku ya leo ya sikukuu ya nao kwa sababu nimempenda mke wangu, nimemchukua toka asubuhi, nimeshinda naye huku, nimeona chipsi na firigisi pamoja na shingo ndio vilivyotunogea kwa muda huu kwa kufurahi na mke wangu. Kwa hiyo hapa nilipo mimi, hapa ninapokula ninajisikia raha sana, kwa sababu ninakula na mke wangu vitu kama hivi. E, e ni, ni kwamba mnakula mara kwa mara au hii ni exclusive ambayo mmeamua mle aina hii ya chakula, pengine siku nyingine mnakula vyakula vingine? Ah, hii ndio kulusi tu tumeamua leo, kwa sababu ni sikukuu ya nao tumeamua kwanza tuchukue shingo pamoja na firikichi na chipsi ili tufurahi hapa baharini tulipokuwepo. Sawa sawa. Mrs. Alphonse namuona bado yupo anaendelea kutafuna, kwa hiyo ni mwache upande huo aendelee, yaendelee kumega, turudi kwako wewe. Katika siku hii ya leo kumtoa out ni zawadi pia, umeamua kumpa zawadi ya kumtoa out. Kama kuna lingine lolote? Leo tuko hapa baharini nimemletea zawadi kidogo ili afurahi, ila kwanza nimemwacha hapa kwanza, tunakula chipsi pamoja na shingo na firikichi. Tukimaliza nitamtolea zawadi yake ya wapendanao ya siku ya leo ambayo ni zawadi gani? Ngoja kwanza na yeye nisikie kutoka kwake. Na wewe pia kuna zawadi gani hapo? Yesi, tumeshaambia upande wake kuna zawadi na tutaiona. Sawa. Mimi nami nafurahi sana mume wangu kunitoa out, ila na zawadi kidogo ambayo na mimi nimemnunulia, nitamtolea ambapo tukifika nyumbani muda wa mahusiano yetu nitamtolea zawadi hiyo mpaka mwenyewe atafurahi. Nampenda sana mume wangu kutoka moyoni. Uli, uli, ulitegemea kwamba angekutoa out siku ya leo? Sikutegemea, ila mwenyewe alipanga tangu usiku kuwa lazima kesho twende nikutoe out, kwa sababu kazini leo tumeshindwa kwenda kwa sababu ya sikukuu ya wapendanayo. Inabidi tutoke asubuhi tushinde huko turudi jioni. Sikutegemea kama ataweza kununulia vitu kama hivi. Na, na wewe kwenye akili yako unajua amekuandalia zawadi gani? Sijajua kwa kweli, hajaniambia zawadi ambayo kanunulia hmm. kweli. Una, unafikiria ni zawadi gani? Kwa kweli sielewi ni zawadi gani ambayo atanitolea hapa mbele ya macho yangu nikiiona. Kweli. Mr. Alphonse. Eh. Una, unaweza kutuambia ni zawadi gani au, au hata kuiona vile vile? Eh, <clears throat> moja kwa moja kwa sababu muda wetu umeshafikia na mambo ya wapendanao yamekolea, nitaweza nikaitoa na ku mkabizi mke wangu. Hii ndio zawadi niliyokuandalia kidogodogo chetu, sina lingine. Hii ndio zawadi ya sikukuu ya nao Kama una maneno ya kumwambia hapa, na maneno ya kumwambia anasema, nashukuru sana kukutana leo, sikukuu ya nao tulijua hatuikuti atu, na leo tumeikuta, tuko hapa baharini. Nimemkabidhi zawadi ya sikukuu ya nao Kama analia hivi e, analia hapo, amefurahi, alikuwa hajajua kwamba ni zawadi gani mkabidhi. Hapa analia kwa furaha, amefurahi sikukuu ya leo ya nao. Au haukumwambia kama utampa zawadi? Mbona haumbembelezi sasa? Eh, nilikuwa sijamwambia ndio maana analia. Nilikuwa sijamwambia kama nitampa zawadi gani. Basi baby, basi baby, mpenzi, leo ndio sikukuu ya nao. Nimekupa zawadi hiyo, ni ndogo kidogodogo cha kwetu. Usilie sana, mimi nakubembeleza mke wangu, kwa kuwa nimekupenda sana, na leo tumekuta sikukuu ya nao. Tunashukuru Mungu azidi kutulinda kwa baraka hii usilie mke wangu, nakulilia sana na kuombea Mungu akutulize. Naona iko kilio ni cha furaha cha zawadi niliyokukabidhi, zawadi ya wapenda nao. Aa, ah, mimi sina lingine la ziada, ila nashukuru Mungu kwa kuikuta sikukuu ya leo ya wapenda nao na kukutana na mchumba wangu, mke wangu huyu, tuko hapa tunamaliziana kupeana zawadi za sikukuu ya wapendanao. Asante. Zain. Oh. Vipi, pole, unaongera kwanza kwa zawadi. Eh, nashukuru, sikutegemea na mwenyewe sikutegemea kama zawadi yenyewe itakuwa hii. Tangu kuzaliwa kwangu sijawahi kupata ua kama hili, sikutegemea kama nitapewa zawadi kama hii, na tangu kuzaliwa kwangu au kulelewa kwangu sikuamini kama mume wangu naweza kanipa zawadi kama hii. Nampenda sana mpaka moyo unaniuma, mpaka naamua kutoa machozi kwa ajili yake. Ume, umejifunza kitu gani kufuatia siku hii? Unasema ni mara ya kwanza kabisa hujawahi kupewa zawadi wewe katika siku ya wapenda nao? Sijawahi, ndo mara yangu ya kwanza hii pokea zawadi kama hii kwa mume wangu. Na unamwambia nini sasa? Ninachomwambia tu azidi kunipenda sana wala sinitenganishe na watu wengine wala sigombane na watu wengine kwa sababu yangu mimi. Nampenda sana kutoka moyoni. Umesikia Mr. Alphonse? Eh, nimesikia na mimi jinsi ninavyoona huyu mke wangu alivyonipenda, na mimi nitadumisha upendo, sitomdharau wala sitowasikiliza watu wa nje, kwa sababu watu wa nje wanadanganya. Nitaendelea kumpenda yeye mpaka mwisho wa siku yetu Mungu atakapomchukua mmoja. Kwa hiyo sitomwacha, nitakuwa naye milele daima. Mrs. Alphonse, kama una lolote la kumalizia? Sina lolote la kumalizia, ila tu ni haya tu uliokuwa nayo. Nampenda sana mume wangu, ila sitomwacha daima, ila kama kweli nampenda, nataka sasa hapa nichukue kitu nimkabidhi mdomoni, na sio kama mimi nimlishe au yeye anilishe. Tutalishana wenyewe kwa wenyewe kutoka mdomoni, ili watu wajue kuwa kweli tunapendana sana. Sawa. kwanza mume wangu. Haya, nashukuru na mimi nakupenda mke wangu. Leo tumekutana, tumeikuta sikukuu ya wapendanao mke wangu. Tuko hapa baharini, lazima tupendane na tuzidishe kupendana. Hata mimi mume wangu nakupenda sana. Nashukuru. Nashukuru kwa upendo wako mke wangu, mpaka sasa nimeamini kwamba unanipenda kwa sababu ninaona upendo unazidi kwa sikukuu ya wapendanao ya leo. Sikukuu ya wapendanao ya leo imefana kwa sababu mpaka unanilisha chipsi nyama. Ninashukuru sana mke wangu, uendelee na upendo huu, usirudishe nyuma wala usisikilize watu wanayosema. Mimi nataka uendelee na upendo huu mpaka mwisho. Kwa upendo niliouona leo, sikukuu ya wapenda nao, nimeamini kweli mke wangu unanipenda na mimi nazidisha upendo, sitokuacha wala sitokutukana wala sitokupiga wala sitosikiliza watu wa nje Mungu ndio alionipa wewe ili niwe na wewe mpaka mwisho wake. Kumbe ulikuwaga unampiga? Eh, nilikuwaga nampiga siku zingine aki niambia mambo ya ajabu ajabu ambayo siyaelewi. Kwa hiyo leo sikukuu ya wapenda nao ndio natubu na ninakiri, kwa sababu naona upendo umezidi. Sitorudia tena kitendo hicho. Toka leo mke wangu sikukuu ya nao na kuomba msamaha kwa kile kitendo nilichokuwa ninakufanyia cha kukupiga na kukugombeza, siku ingine na kukufukuza ndani kwamba utoke uondoke, mimi sikutaki. Mpaka unatoka unaondoka, na ukiondoka unaniambia mimi sitaki kupigiwa simu wala usinitafute. Kabla hujapita mimi napiga simu na nilikuwaga na kutafuta naangaika mpaka na akili zinapotea. Ndio maana mke wangu leo sikukuu yapenda nao nakiri na ninatubu, sitorudia tena kitendo kama kile. Asante mume wangu kwa kunisamehe. Hata mimi nakiri kabisa, mambo hayo tena sitoyarudia tena. Mradi niko nawe kama hivyo unanipenda, umenitoa auti, nashukuru sana, sitokuacha milele kwa siku hii ya wapenda nao ninyi wawili mna mnapenda kutuambia kitu gani ambacho mmejikwanza kabisa kwa maneno yaliyopita baada ya mara ya kwanza watu wanasemaje juu ya mahusiano yenu, kwa sababu Mr. Alphonse miaka 43, Zaina miaka 25, maneno tunajua hayakosi. Wanasemaje na msimamo wenu, mnazungumziaje? Sasa hivi hawana la kusema kabisa, wamebaki tuangalia. Hata yule anatusumbua sasa hivi kabaki kunyamaza, hatusumbui wala kuna watu wanaotukalaisha tena. Watu wakituona kama hivi tunaongozana au tunashikana mikono tunashikana viuno, watu hawana la kusema, nabaki kuangalia tu. Hongereni sana. Amina. Amina, amina. Kweli kama anavyosema watu mwanzoni tulivyochukuana upia walikuwa wanasema sana oh, mbona Alfonzi, mbona umemchukua mtoto wa shule oh, mbona mtoto mdogo huyo. Lakini mpaka sasa hivi umo tunamopita alimokuwa anasemaga, sasa hivi wanatuita wapenda nao wakituona wapenda nao hao, angalieni wapenda nao. Kwa sasa hivi naona mambo yote yamekwenda mazuri na yatazidi kuwa mazuri kabisa, kwa sababu tu mimi nimempenda mke wangu na mke wangu amenipenda. Watu hawasemi tena, sasa hivi wamenyamaza. Mr. and Mrs. Alphonse, swali la mwisho kabisa, mnajishughulisha na kitu gani kwa watazamaji wetu wangependa kujua? E, sisi hapa hatuna kazi maalum, ila tunajishughulisha tu, tulipopata tunakula, tulipokosa tunalala, ila kwa sababu mke wangu ameridhika wa na mimi nimeridhika, ndio maana tunahangaika, tunapambana kwa ajili ya kutafuta tafuta riziki, tukipata kidogo tumekula basi, lakini kazi maalum hatuna kazi. Kwa maana hiyo mnafanya tuseme vibarua E, tunafanya fanya vibarua vidogodogo, tukipata mia mbili, mia tano, mia nne, basi tukipata maji, tumepata muogo wa mia mbili, tumekula. Kwa sababu naye mke wangu ni mtu wa kulizika, angekuwa mtu wa kutaka mibia na nyama za kifahari, kwa kweli ingekuwa mpaka sasa hivi nishamwacha. Unawaambia nini wale wanawake ambao wao wanapenda pesa tu, hawana mapenzi ya kweli, na wanaume pia ambao wanapenda pesa na kutanguliza pesa mbele? amin nawaambia kwa kweli <clears throat> wajitahidi au kwanza waangalie mapenzi. Wakisema wakumbuke pesa mbele au kula bia mbele, watakuwa wataumbuka, watagombana na wanawake zao mpaka wataachana. Lakini wakiangalia mapenzi, mapenzi yatadumu, wataishi milele. Asanteni sana. Amina. Mimi sina lingine, ni hilo tu. Pia namwomba Mungu, nawaombeni na nyinyi wenzetu, Mungu awabarikini sana.